Des de la CUP de la Garriga volem donar tot el nostre suport a la Crida per Granollers, perquè presenta un projecte realment transformador per a la nostra comarca i el nostre país, i sobretot perquè presenta unes polítiques on posa al centre a les persones que viviu a Granollers. Molts ànims a la Crida per Granollers. Molt bones, sóc el David i la Virginia Roig i tot el suport a la Crida A Granollers desbordem les urnes de dignitat, de transparència, de lluita i de ruptura. A Granollers, vota la crida.